हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक एम एस वर्ड का है और एम एस वर्ड में हमारे एक स्टूडेंट हैं जो पासी के गांव में रहते हैं पढ़ने आते थे जब कोरोना नहीं था तब और उनका भी यही कहना है कि सर एक वीडियो बनाइए जिससे हम इतना काम कर सके एम एस वर्ड में कि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई देख तो सके पर उसे उसमें कोई चेंजिंग ना कर पाए इस तरह का हम क्या कर सकते हैं तो आराम से कर सकते हैं वैसे तो कोरोना नहीं था तो सारे बच्चे आते थे पढ़ते थे इंस्टीट्यूट पे लेकिन कोरोना आने के बाद से पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है सेलेक्टेड पोर्शन आप देख सकते हैं इसी को हमें क्या करना है पासवर्ड लगाना है तो यहाँ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे चलना है और यहाँ दिया हुआ है लिमिट फॉर्मेटिंग सिलेक्शन स्टाइल और इन सब पे टिक रख करके और यहाँ दिया हुआ है एक्सेप्शन ऑप्शनल दिया हुआ है इसको पढ़िए आप select parts of the document and choose users who are allowed to freely edit them तो इसको आपको अनटिक रखना है इस पर टिक कर देंगे तो एडिट कर पाएंगे अब यहाँ पर यस एनफोर्स इस पर टिक करके और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है इस तरीके से ठीक है और पासवर्ड डालने के बाद उसी को रिपीट भी कर दीजिए यहाँ पर और रिपीट करने के बाद ओके प्रेस करता हूं इस तरीके से और जैसे ही ओके प्रेस करूंगा तो अब इसको सेव करने की बारी तो यहां से इसे सेव कर देते हैं तो ये सेव भी कर दिया हमने अब यहां से इसको बंद कर देते हैं और ये हमने सेव किया वर्ड के नाम से यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपको वर्ड दिखाई भी पड़ जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर हमारी फाइल सेव हुई है अब यहां पर हमें करना क्या है डबल क्लिक करना है जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी और यहां पर अब हम एडिटिंग करके देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहां पर कोई भी एडिटिंग हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अगर यहां पर क्लिक करता हूं एडिटिंग के लिए तो यहां पर भी ये एडिट नहीं हो रहा है कहीं भी आप करके देखें मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं यहां पे अब देखिए ये जो पोर्शन है इसमें हम एडिटिंग करना चाहते हैं ये देखिए ये यहां पर कोई एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते यहां पर भी कोई एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते देखिए इसको बंद करके फिर चालू करता हूं और फिर भी हम कोई एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे यहां पर क्लिक किया कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए हम एडिटिंग नहीं परफॉर्म कर सकते क्यों क्योंकि हमने इसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखा है जब आप इस पासवर्ड को डालेंगे तब जाके आप एडिट कर पाएंगे तो सबसे पहले तो आपको प्रोटेक्शन हटानी पड़ेगी ठीक है तो यहां से आप प्रोटेक्शन को हटा सकते हैं स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाइए और यहां पर वो पासवर्ड डाल दीजिए ठीक है ये पासवर्ड डाला हमने और यहां से अब ये प्रोटेक्शन हट जाएगी अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस ऑप्शनल तो लिखा हुआ है selected parts of the document and choose user who are allowed to freely edit them कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसे फ्रीली एडिट कर सकता है तो यहाँ पर यूजर का नेम वगैरह दे सकते हैं जो आपने फॉर्मेटिंग के वक्त डाला होगा अपने सिस्टम में तो उस तरीके से वो व्यक्ति ही उसे एडिट कर पाएगा तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि इसे करना कैसे है ठीक है अब जैसे ही यहाँ से आ, प्रोटेक्शन को हटाते हैं आप अब देखिए यहाँ पे तो प्रोटेक्शन लगी हुई है तो जब तक प्रोटेक्शन लगी रहेगी तब तक आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे प्रोटेक्शन हटा दिया मैंने तो अब देखिए अब फ्रीली आप एडिट कर पा रहे हैं अब प्रोटेक्शन फिर लगा देंगे तो फिर एडिट नहीं कर पाएंगे आप कैसे यहाँ पे देखिए फिर लगा के दिखाता हूँ one two three four five ये पासवर्ड डाल दिया हमने फिर इसी पासवर्ड को मैं रिपीट भी कर देता हूँ ये देखिए ये हो गया और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए अब देखिए अब यहाँ पर आप जाते हैं पहले इसको सेव कर देता हूँ फाइल को यहाँ से जा करके ये सेव कर दिया हमने और अब यहाँ पे जाते हैं तो अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते एडिट कब करेंगे जब यहाँ से फिर इसको आप स्टॉप कर देंगे प्रोटेक्शन को तो आप एडिट भी कर पाएंगे नो प्रॉब्लम तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर आ, किस तरह से पासवर्ड लगाना है और हटाना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video